برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدوك دكا بيشه أي براية دلال أي عزيز دلوبان أي مسلمان أي شيري بلنجي دعوة قرآن رب العالم اشترى دبي رب العالم اشترى دبي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين جهب دون كذا ذهب دون كذا حزن نبا نترسى ترسى ايه غالبتي اگر كنت مؤمن بي اگر كنت ايمانا رصد بخدا ورسوله خدا به ايه غالبتي دبي رب العالمين دكاتش الشيال زفي غفلتي ji vê xewa şêrîn xuşyar bike û daw û doza Îslamê tu jî ji însana re bibe evê dawa delal tu jî bixwaze ku însan bi vê şa bibin jiyana xwe heyata xwe malbat û malê xwe bi Îslamê şa bike ev e dawa me ev e dawa Îslamê ev e dawa Kur'anê em naxapin bi hîlê û şeytaniyê kafira heta nî nefes li canê me de hebe يجي دعوة دوزا إسلامي جي إنسان ربيجن لسر هر مؤمنكي لسر هر موحدكي لسر هر مجاهدكي فرض عينك ووجي دعوة إسلامي جبان إنسان ربه وجبان إنسان ربيجن أبي دعوة دعواتيه ندعوة مشرك وكافرايا أبي دين دين تيا شواك كافر ومشرك لدين خو صاحب درتين جي تمام تهلوكا وبلاي دنياي محافظتكن تلاقي موحد اشترط بيجي تلاقي موحد بيجي رباء دين اخو دعوه اخو توحيد اخو جي تمام بلاء ومصيبه الدنيا محافظه بك لا ترسى لا ترسى بس دونك غستنا دليوه لا ترسى لا ترسى جوان مشركة نكبه مال اخو ونبشره اف دعوه دعوه كأشيكارة اف دعوه دعوه محمد عليه الصلاه والسلام ندعوك قرتيا ندعوك كل فش هەردێ تاریە بل دعوك ئاشیکار لسر جعب کافرایە و ئەف تەوحید و أف جیهاد و ئەف داوەت ئەمێ دائیم نفس جاني مدى ولاشي مدى هبا امي بيجي يكا تجي رابا تجي بيجي زبونا دعوات آزاد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمنا